Vamos a, desafiar el frío. Vamos a mostrarles en este momento pues algo diferente, mira. Ya de ahora pues bueno tenemos acá nieve. Y vamos a, a hacer un desafío sobre esta. Vamos a hacer una pequeña caminada aquí, mira. Stringy. ¿Cómo estás, Stringy? Vamos a hacer una caminada por acá. adelante, sobre cómo se ve. Vamos a, vamos a cambiarle la cámara. Y bueno, pues así se ve acá. Tenemos un poquito de nieve. No es mucho, pero bueno, pues quería mostrarles un... Quería mostrarles acá un poco, pues, sobre... Bueno, del día de ahora. Espero pues bueno tengan un, estén pasando por un lindo día, un día domingo y bueno pues si mira acá pues bueno tengo mucho viento por este momento. quise mostrarles un poco este, sobre lo de este día, ya como ven pues bueno pues es de vivir el día a día. Y bueno les voy a mostrar este paisaje acá, ya que el tiempo pasado pues se los quise mostrar pero bueno no pude por lo mismo pues se me terminó la, carga y a saber si ahora pues bueno pues los aguanta un poco este nuestra cámara por lo mismo de que bueno pues que como está bastante frío a veces pues bueno se a veces la batería se les va rápido se descargan súper rápido y a veces también pues bueno se quedan frisadas las cámaras también y bueno pues espero les guste este paisaje mire cómo se ve Está bastante nublado, pero es por lo mismo pues el viento que está haciendo. Bienvenido amigo Gio. Paldú, bienvenida. Aide, bienvenida. Y bueno, pues eh, sí, vamos a mostrarles este... Vamos a hacer un pequeño caminado aquí. A ver, pues bueno, ¿qué vemos por acá? Acá, pues bueno, lo que vemos, pues bueno, nada más este, son árboles que están sin hojas porque están muertos. <laughs> Los tiene abatido el frío. Los belly bienvenida y bueno pues este vamos acá a hacer un pequeño recorrido a ver hasta dónde pues los aguanta nuestra cámara ya que bueno pues este se frisan súper rápido también por el frío y bueno hasta dónde los aguante yo creo <laughs> Porque bueno, con el frío pues las baterías se descargan súper rápido. Pero vamos a ver qué pasa. Mire cómo se ve ese paisaje ahí para allá. Es muy bonito este sentir y disfrutar estos nuevos días. Así es que bueno, pues aquí vamos desafiando el, la temperatura. Y acá pues bueno, ah, pasan este, así este, isqueando. Ahora pues bueno, no está tan alto que se diga, pero no, no fue tanto la nieve que cayó por este momento, pero sí pues el tiempo pasado había mucha. Digamos por ahí hace dos semanas atrás estaba súper alto y bueno, este Mayas, bienvenido amigo, ¿cómo, cómo estás amigo? Y bueno, pues nosotros acá, pues bueno, desafiando la temperatura. <laughs> acá, pues bueno, este... Queriendo caminar un poco. Y sobre todo, pues bueno, ya como vemos, pues que siempre es bonito este... Siempre es bonito este recibir siempre el nuevo día. Y bueno, siempre con alto con algo pues que hacer y bueno en este momento pues bueno que caminar mira bonito se ve esto Rosalba, hola ¿cómo estás? muchas gracias por estar por acá y bueno pues y esto es lo que tenemos por este momento lo que tenemos pues bueno es nieve Son bonitos esos osos, me los llevo de mascota. Me lo llevo de mascota ya en este tiempo pues de frío, este me sirve para dormir abrazado con él. <laughs> y bueno, siempre es bonito pues este hace una caminata de vez en cuando. Ya que esto pues bueno lo fortalece. y acá pues bueno este en esta área acá este siempre pues bueno este aunque anterior yo les, les compartí un directo sobre acá cuando bueno este estaban este sembrando maíz porque acá pues bueno hacen cultivos en esta área pero esta pues bueno es una zona muy eh, es bastante ¿Cómo le puedo decir para poder caminar, bueno, se, camina súper rápido también para... Y acá, pues bueno, solo animalitos son los que caminan. ¿eh? Acá dejó todas las huellas. El... ¿Qué fue que pasó ahí? Creo que un venado. Ahí dejó toda la seña de las patillas. Pero sí, pues bueno, muy bonito por acá. Angélica, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, ahí disculpen que bueno, no los puedo leer. No los puedo leer y bueno, pues por acá vamos echándolos la caminata. Por este momento, pues acá no ha pasado nadie. Mire, yo soy el primero. Y este es el caminito que hay acá. Y se echa de ver por lo mismo, pues porque están estos tronconcitos, estas matas este, que están saltadas todavía. Y por eso, pues bueno, se ve el caminito ahí así en esta área acá, este, bueno, en el tiempo de verano, no, de primavera, pues se ve muy bonito porque esta parte acá, este, bien verdecito, rodeado de la, naturaleza. Pero ahora, pues bueno, miren, todo se ve bien achinado, como si el fuego ha pasado. Siempre es bonito, pues bueno, este, compartir cosas diferentes, así, este, eh, bueno, por ejemplo, pues en esto, lo que se trata de la nieve, en muchos países, pues bueno, latinoamericanos, este, hay ciertas partes de que bueno, pues que no se da la nieve. Y bueno, y se mueren por deseo de querer conocer la nieve. El deseo pues es de conocer la nieve. Lo digo por experiencia que yo, pues bueno, eh, yo decía, bueno, quisiera ver la nieve. Según yo, pues la nieve caía de un solo, así abajo. De una sola vez. Y bueno, pues si uno pues quedaba debajo, como decían, de la nieve. Pero bueno, ya después cuando yo descubrí, pues era muy diferente. <laughs> Así es, Ayas. Vamos a ver si no paro las patas por acá. Ok, llegamos a una parte pues que bueno, acá ya es una calle, pero es una calle de bicicletas. Solo para bicicletas y para trajinar uno este, trotando. <laughs> pues sí, creo que ya casi andaba cerca, pero bueno, pero se me quedó todavía, si es que me lo llevo. vamos a hacer el pequeño recorrido por acá muchas gracias bueno pues amiga que le vaya muy bien amiga Rosalba <laughs> El Salvador en movimiento, sí, ya casi se para el chunche. Porque cuando este frío, pues bueno, se queda, se queda paralizado. se queda paralizado y bueno pues ahora quisimos hacer este pequeño recorrido por acá y bueno pues gracias gracias por hacerse presentes por acá aunque bueno pues acá lo que les estoy presentando pues es un desierto pero bueno ya que voy aquí solo pues bueno tener con quien platicar por lo menos con esta cámara y con ustedes que me están escuchando muchas gracias por hacerse presentes por acá Y si me quieren ver a mí como voy de abrigado, pues bueno, yo voy así de esta manera. Permítame. Yo voy así de esta manera. ¿eh? ¿Será que ya se ve mejor así? Y bueno, pues acá, pues bueno, este... Esta área acá es una área de bicicletas que pasan solo bicicletas y personas pues allí pues este, haciendo su ejercicio y no les vaya a doler la cabeza por la brincadera de esta cámara solo lo que falta pues que se quede paralizada por lo que en el, por este tiempo de las temperaturas bajas bueno este se, se quedan paralizadas se frisan por completo Bueno, y así es como desafiamos la nieve. ¿eh? Lo que nos gusta hacer ejercicio, ¿eh? Aunque yo, pues bueno, no, soy de gimnasio, no voy a gimnasio. Pero sí, pues bueno, me gusta. Me gusta el, el ejercicio. Pero me gusta, me gusta caminar. Esas caminatas, pues bueno, son muy buenas. Creo que me gusta más que comer. ¿Verdad que sí? Solo que acá, pues bueno, por este tiempo de nieve, pues bueno, son pocas personas que caminan. Ahí se ven las señas donde pasan pues las personas. Y bueno, pues son contaditas las que pasan por este tiempo acá, porque bueno, pues le da... Se le frisa el chunche, como dice Salvador Movimiento. <laughs> Pero uno, pues que guerrero, pues no lo detiene esta nieve. A veces, pues bueno, he, pasado acá. Este, y bueno, este, me ha llegado hasta las rodillas. me ha llegado hasta las rodillas, pero bueno, este, me gusta como son lo que he hecho, pues bueno, ponerme un pantalón infiltrable que no se dé entre el agua, no se entre, no se pase el frío y bueno, y vámonos hay que disfrutar estas temperaturas también de igual manera pues son cosas pues que nuestra madre naturaleza los muestra y los da para que nosotros las disfrutemos muchas gracias a las 10 personas saluditos ahí a las 10 personas que están conectadas vamos a mostrarles acá miren cómo se ve aunque les estuve mostrando esa parte de allá y bueno pues al principio les mostré cómo se veía todo eso. Y espero pues bueno se pueda escuchar por lo mismo de que bueno pues está haciendo bastante viento. Está bastante haciendo viento pero por ahí vamos amigos y bueno pues espero pues les haya gustado este pequeño recorrido aunque bueno pues es como correr acá en la selva bienvenida amiga, muchas gracias por andar por acá y bueno pues acá andamos, gracias por acá este, andar este, haciendo este desafío de la nieve también conmigo. Este es el tiempo que uno pues bueno se ve, aunque uno pues bueno sea morenito pero se ve blanco, miren por la nieve. porque yo estoy enamorado de mi persona. Ay, disculpa que bueno pues que no los he leído por, por ir ahí este en la caminata, pero sí, no puedo leerlo, bueno, la por lo también. <laughs> y bueno pues acá a mi costado bañarse y bañarse la cámara, pero bueno, así es cuando uno va caminando. Solo que cuando yo me caiga, pues bueno, el que le va a doler va a ser a mí. <laughs> Claudia, bienvenida. Corazón, bienvenido, muchas gracias allí, pues bueno, este, salúdense. Rolando, bienvenido amigo y bueno, pues muchas gracias por hacer, por compartir acá en este desafío en la nieve y bueno pues los, echamos, los hemos dado ahí la caminata que nuestra naturaleza pues bueno nos permite y bueno vamos a ir siempre pues compartiendo un poco siempre pues de algo pues siempre mm, no siempre pues comparto cosas diferentes pero bueno este pero vamos a ver pues si, si los hacemos llegar cosas así diferentes siempre es bonito, pues bueno, usar y tener un balance. Acá, pues bueno, como, como les he comentado, ¿eh? es un desierto. Por lo mismo que, bueno, este, por el tipo de clima que, bueno, mantienen los árboles así. Ya, bueno, los que están acá en este país se dan cuenta y saben de que, bueno, por este tiempo, pues no hay ningún palo, ningún árbol a menos el pino es el único que no bota hojas Y lo contrario pues la mayoría se mantienen bien bien este, sin hoja bien hernaviches como decimos <laughs> ahí saluditos a las 16 personas que están conectadas muchas gracias por acompañarme en este pequeño recorrido de esta aventura de de esta nieve, de esta, en esta caminata. es bonito poner en, en, funcionamiento el corazón también, que esto pues también nuestro cuerpo, nuestro motor lo necesita. Que si no aceleramos el corazón en una caminata, pues se los va a parar el cucharón. El Zapador en movimiento. En Massachusetts en El Salvador. Espero les haya gustado este pequeño recorrido, ya que bueno, pues esto no, no es de, no es de todos los días, de todo el tiempo. Y bueno, pues son temporaditas nada a bueno, se nos puede cortar ya cuando ya está bien frisado, se frisan y estos chunches pues se paran. Así es que bueno, a disfrutar estos recorridos. Espero pues que todos tengan un lindo día. Y ha sido pues un enorme placer poder compartir con ustedes y también para los que bueno pues extrañan querer ver nieve los que viven en zonas así este que no cae nieve y bueno espero que por este medio pues lo puedan este apreciar un poco y tengo un videito por ahí que no lo he subido no lo he compartido de que ahí pues bueno es, está nevando y bueno pues muchas personas quisieran saber también este cómo pues cómo se ve la nieve cuando está cayendo ya que bueno pues en muchas ocasiones me han preguntado me han dicho mira Tito cómo se ve la nieve cuando está cayendo cae en pedazos grandes o ya cae frisado o cae o es agua y se queda frisada en el aire Y todo eso pero como ya ven cuando uno no sabe pues bueno este siempre pues y también preguntando es como uno se llega a enterar. Y es como uno conoce también. Y ahí disculpen, que bueno que no los leí. Gigi, bienvenida, muchas gracias por estar acá en este pequeño recorrido. Así que ahora, pues bueno, los salimos a correr en la nieve. ¿eh? <laughs> a echarnos este, la caminata. Ya que bueno, pues que nuestro cuerpo también necesita estas caminatas y allí pues bueno, este, conózcanse a conocer pues bueno, este, estos caminitos así de esta manera. Que la nieve pues bueno, uno tiene que desafiar y bueno, pues y caminar con precaución también porque si no pues este cae acostado <laughs> les digo pues porque yo pues bueno este en muchas ocasiones he caído acostado también. En muchas ocasiones y, bueno, y, lo que hace uno puede voltear a ver para los lados para ver si alguien lo, lo ha visto cuando cayó. <laughs> y levanta todo asustado viendo para los lados a ver pues este que si qué cara hizo la persona si si se está burlando, se está volteando por otro lado y también, pues bueno, se ve sospechoso también. Y bueno, pues mire cómo se ve la parte que hemos recorrido y todo esto, pues bueno, se ve bonito. Y es raro también este, sentir el cuerpo sudado, sudando este, y con frío. No sé si a alguien de ustedes, pues bueno, creo que a todos los que habitamos en este mundo, en esta tierra, pues lo, los ha pasado que cuando sudamos, sudamos con frío, se, se siente diferente el cuerpo. Pero a la vez, pues bueno, se siente muy energizante también, energizado. Ahí. Y sí, pues bueno, este, muy bonito. Mira, ahí van unas personas caminando con sus perritos. Y bueno, se miran muy bonitos. ¿no? Solo que los perritos, pues bueno, este, vienen este, con zapatos. Hasta con botas se ven los perritos que van. Mejor ellos llevan botas y yo no, miren. <laughs> Pero creo que bueno, parezco yo más oso que, que el oso. Ahí saluditos muy especiales para las personas que, bueno, pues que, que nos han visto y no los han comentado. Que han estado acá este, conectadas, pero no los saludaron. Muchas gracias de igual manera. Muchísimas gracias. Se les agradece mucho, mucho, mucho. Y gracias, pues, bueno, por haberme haber recorrido conmigo durante toda esta trayectoria de, caminata que hemos recorrido por este día y ojalá pues bueno pues no sea primera ni última que bueno que recorremos así de esta manera espero pues que les haya gustado y eso pues es lo importante solo que cuando es caminata así pues bueno no se puede estabilizar el teléfono bueno este la cámara más que todo muchas gracias a todos los presentes, se les agradece, se les aprecia mucho. Que a la vez, pues bueno, se siente bonito caminar. Y eso pues es lo importante para nuestra, pues, este, nuestro proceso circulatorio, nuestra sangre, bueno, este, para nuestro corazón y todo eso. Miren cómo se ve esta parte de aquí para allá, miren. Miren qué bonito se ve. Muy hermoso paisaje, ¿eh? Eso Solo que bueno, pues que se ve bastante, bastante oscuro, pero es bueno por las nubes que están y el, y el fuerte viento que está haciendo. Ahí salúdense y bueno, pues de eso se trata siempre. Así que a conocer un poco más de acá de, de Massachusetts. Bueno, seguimos caminando un poco más. Ajá, ah, va que sí, Sayas. No, si para eso soy bueno. esas áreas pues bueno este como todo un atleta <laughs> todo un atleta y sí pues bueno este me gusta disfrutar de estos ricos ricos climas que nuestra naturaleza nos permite disfrutar cada día pues bueno es un nuevo reto siempre de, de pasar y sobrevivir un nuevo día bueno, pues acá los vamos a cruzar, a cruzar a la calle. Y eso es lo bueno que hay en este, este, este país. Que bueno, pues este, nos dan, el paso peatonal, ya que muchas, muchas zonas, pues bueno, muchas ocasiones ni siquiera el, paso peatonal a uno. Y eso pues bueno es lo bonito que hay acá. Mira que acá pues bueno tenemos un volcán de nieve. La gente, oh, bueno se pasó. XX, bienvenido amigo. Muchas gracias por andar por acá, se le agradece, se le agradece mucho. Y bueno, pues muy agradecido con todos los que han estado acá presentes en este pequeño recorrido. Ya que bueno, pues a veces estos recorridos casi no los he sabido hacer mucho, pero bueno, este, me, gusta me, gusta recorrer siempre pues este solo que con este frío pues, <laughs> Ahorita vamos a darle vuelta a todo este... A volverle a dar otra vuelta a la montaña que hemos pasado. Eh, muchas gracias a todos los que los han acompañado en este recorrido. bueno, pues como yo también, yo he disfrutado esta caminata. Espero pues que también a ustedes pues, les haya gustado conocer un poco más sobre el área donde, donde habito. Y bueno, pues es bonito también poder compartir las zonas pues donde uno pues este disfruta el día a día. ya que por este tiempo acá pues bueno lo que se ve pues es pura nieve porque una casa por bonita que se sea pues bueno por fuera por este por la nieve se ve no se ve tan bonita pero por dentro pues está lo hermoso eso sí es como nosotros los humanos por fuera pues vemos a veces pues bien presentados pero por dentro los estamos deshaciendo de una enfermedad Y bueno pues amigos, creo pues que ya los iré dejando con este recorrido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes por acá. Se les agradece y se les aprecia y bueno pues que Dios me los cuide en este día y bueno como siempre en todos los días. Muchas gracias por haberme acompañado en todo este recorrido. Pero mientras tanto pues los vamos a quedar con este mostrándoles así un poco cómo se ve acá a mi alrededor. ¿Qué quieres, Sayas? <laughs> Así que bueno, le compro unos dulces y se los envío por correo. <laughs> Ok, pues bueno, pues amigos, bueno, pues los vemos pronto en el próximo videito. Muchas gracias, ha sido un enorme placer poder haber compartido con ustedes. Se les agradece muchísimo y bueno, pues si vamos ahí siempre para adelante. Bye bye amigos, los vemos pronto en el próximo videito. Así es que bueno, Dios me los cuide, me los acompañe siempre donde quiera que estén y donde quiera pues y desde, y desde a donde ustedes me vieron. Muchísimas gracias. Bye bye amigos, pórtense bien.